በአሁኑ ሰዓት uh, ሁለቱም ቡድኖች uh, በውጭ ሀገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ አምባሳደሮችና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ አምባሳደሮች ዋናው መስሪያ ቤት uh, እንግዲህ የባህል ስፖርታችን የገና ጨዋታ ለሰላም <laughs> ችርስ እያሉ እየገቡ ነው። እንግዲህ ስፖርት ለሰላም ነው፣ ስፖርት ለጤና ነው፣ ስፖርት ለመዝናኛ ነው። አዎ አምባሳደሮቻችን እንደማንኛውም አካላዊ መዝናናት ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም በስራ ረጅም ጊዜ ከሀገር ውስጥና በሀገር ውጪ በርካታ ስራ እየሰሩ ስለሆነ አሁን ደግሞ እየተዝናኑ ይገኛሉ። ሁላችንም ለኢትዮጵያ በተሰማረንበት ሙያ profession አምባሳደሮች ነን። ስለዚህ እንደ አምባሳደሮቻችን ሁላችንም በተሰማራንበት ሙያ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ነን። ለምን አትነግሯቸው? ለዋናው ነገር ስፒከር ላይ ያዘው ነገር ካሜራማኖቻችን ወደዚህ እንድትወጡልን እየተጠየቃችሁ ነው። ካሜራማኖቻችን የኢቢሲ የቀጥታ ስርጭት ስለሚሆን ወደዚህ እየወጣችሁልን ደመቅ እንዳለ ነው። የጥፎ ቤተሰቦች ግን ድጋፋችሁ አይሰማኝም። አንዴ አንዴ አንዴ አንዴ አንዴ እስቲ ሞቅ እናድርግላቸው። እንግዲህ በሀያኛው የባህል ስፖርት ውድድርና አስራ ስድስተኛው የባህል ስፖርት ፌስቲቫል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሚዛን አማን የካቲት ወር ላይ ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ስለዚህ የባህል እሴቶች አምባሳደራችን ነውና ለሀይሌ አንድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለሀይሌ ይህ መሰለ ቦታ አዘጋጅተውልናል እና እናመሰግናለን። ከዚህ ጨዋታ ቀጥሎ በቀጥታ እግር ኳስ ጨዋታ ስለሆነ አው ቡድኖቹ ይታኛል፣ እያማመቁ ነው በአሁኑ ሰዓት የሁለቱ ቡድኖች እንድታማሙቁ እንድታሟሙቁ ያስተባብሩናል እንዲተዋወቁልን ዲጄ ሻምፒዮን ሻምፒዮን ክቡር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ክቡር አቶ ቀጀላ መርዳሳ የፌዴራል ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር በጋራ በመሆን እንግዲህ ሁለቱ ቡድኖች ተዋወቁልናል። Let's end ስፖርት ውድድር ገናን በሀገር ቤት ከአምባሳደሮቻችን ጋር ዛሬ ታኅሳስ 29 ቀን 2015 ስሉልታ ከተማ የያዝ ቪሌጅ ኃይሌ ይዞችን የምንገኘው ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝባችን መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ባህላችን ለዲፕሎማሲያዊ ትስስራችን መሰረት ነው በሚል መሪ ቃል አምባሳደሮቻችን የተዘጋጀ የስፖርት ውድድር ገናን በሀገር ቤት ከአምባሳደሮቻችን ጋር ዛሬ ታህሳስ 29 ቀን በዕለቱ የገና ቀን ነው እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ የተለያዩ ሁኔታዎች የሚገኘው። አዎ እንኳን አደረሳቸው። አምባሳደር ብርቱካን አያሌው በጣም በሚገርም Raza de Bucukala.